Juridinio asmens naudos gavėjų sąrašo teikimas į jadis naudos gavėjų posistemį. Duomenys apie naudos gavėjus teikiami tik elektroninė forma registrų centro svetainėje www.registrucentras.lt. Pasirinkite užrašą savitarną. Paspauskite mygtuką Prisijungti prie registrų centro savitarno sistemos. Pasirinkite savo prisijungimo būdą Prie atstovaujamo juridinio asmens spustelėkite Prisijungti. Puslapio viršuje rinkitės Juridinių asmenų registras ir Juridinių asmenų naudos gavėjai. Būsite nukreipti į JADIS naudos gavėjų posistemį. Įrašykite savo elektroninio pašto adresą ir paspauskite Išsaugoti. Rinkitės mygtuką Pildyti naują naudos gavėjų sąrašą. Centre pavaizduotame stačiakampyje –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 papildykite sąrašą trūkstamais naudos gavėjais. Naudos gavėjai gali būti pridedami keliais būdais – spustelėjus daugtaškį arba pliusą. Paspauskite Pridėti naudos gavėją. Pasirinkę asmens dokumentą išdavusią valstybę ir užpildę kitus privalomus laukus, spustelėkite Ieškoti. Jeigu radote tinkamą asmenį, spauskite Tęsti. Jeigu užsienio fizinis asmuo nebuvo surastas, spauskite pridėti naują užsienio fizinį asmenį. Išsaugokite įvestus fizinio asmens duomenis. Pasirinkite rolę, kuri apibūdina asmenį kaip naudos gavėją bei nusako, kokią nuosavybės ar kontrolės balsais dalį asmuo turi arba kaip kitais būdais arba teisėmis jį kontroliuoja. Kai asmuo yra juridinio asmens savininkas ir taip kontroliuoja juridinį asmenį, pasirinkite rolę tiesioginis savininkas. Įrašykite asmens turimų juridinėme asmenyje akcijų, pajų, įnašų ar investicinių vienetų dalies vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Balsų dalis laukia įveskite asmens turimų juridinėme asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Galima įvesti procento vieno šimtosios tikslumu. Kai asmuo kontroliuoja juridinį asmenį kitais būdais, pasirinkite rolę kontroliuoja kitais būdais, pasirinkite konkretų kontrolės būdą. Jeigu pasirinktyse tinkamo kontrolės būdo nerandate, rinkitės reikšmę kiti ir aprašykite kontrolės būdą laukia komentaras. Spustelėkite mygtuką pridėti asmenį. Bus atidarytas sąrašo pildymo langas su pridėtų naudos gavėjų. Jeigu nėra asmenų, kurie juridinėme asmenyje tiesiogiai turi didesnę negu 25 procentų juridinio asmens nuosavybės dalį ir nėra asmenų kontroliuojančių juridinį asmenį kitais būdais, juridinio asmens naudos gavėjais reikia nurodyti kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojančius fizinius asmenys – vadovą, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininką ar narius bei kitus vyresniuosius vadovus. Jeigu juridinis asmuo turi netiesiogiai per kitus juridinius asmenis kontroliuojančių asmenų, nurodomi ir jie. Pateikę visus naudos gavėjus, galite peržiūrėti suformuotą naudos gavėjų sąrašą, paspaudę peržiūrėti dokumentą. Jei informacija teisinga, spustelėkite teikti sąrašą. Skiltyje pasirašymo metodas pasirinkite jums tinkamą pasirašymo būdą. Pasirašykite pridėtus dokumentus spausdami mygtuką pasirašyti. Kai visi dokumentai yra pasirašyti, spauskite mygtuką Teikti prašymą. Jeigu prašymas pateiktas sėkmingai, sistema informuos atitinkamų pranešimų. Prašymo būsena bus pakeista į įvykdytas ir naudos gavėjų sąrašas taps aktualiu. Jeigu buvo pateikti naujų užsienio asmenų duomenys, prašymo būsena bus pakeista į vykdomas Tokiu atveju duomenys bus tikrinami registrų centro darbuotojų. Jeigu norite baigti darbą JADIS naudos gavėjų posistemėje, spustelėkite atsijungti. Patogaus registrų centro savitarnos naudojimo.